Boa noite pessoal, Dark Gamer trazendo mais um vídeo do Warframe para vocês pessoal, não vou, vou, ser muito rápido. O vídeo de hoje é sobre Fashion Mode, eu vou personalizar o Warframe Android Prime para vocês terem uma noção de como personalizar o seu novo Frame Prime que saiu agora, em 2017, que é o Android Prime pessoal. Vamos começar aqui com a nossa personalização de Android Prime pessoal, eu vou aqui ao arsenal, ok, eu vou escolher o Android Prime. Então sem mais demora pessoal, vamos começar a nossa personalização. vamos à aparência. Pessoal, como vocês podem ver, aqui está o Adult Prime, pessoal. Vou continuar a fazer três formas A, B e C. Para começar, então, vamos, vamos ver se temos algum capacete especial. Ah, aqui não temos nenhum capacete especial ainda. Então, pessoal, vamos começar pela cor principal. Qual é a cor primária? Vamos ver qual é a melhor cor que, ficava que fica nele. Eu vou começar aqui com a fumaça, que é eu tenho as cores branco e preto. Vamos fazer vários testes. Eu vou começar com a, pre a cor preta para ver como é que vai ficar. Vamos tentar personalizar o nosso arquivo de uma melhor forma possível. Tentar deixá-lo mais bonito claro gostoso para as missões todas que vamos fazer. Secundária pessoal, vamos tentar por uma cor que combine mais, que chame mais atenção. Como ele é um arquivo do mar, acho que seria mais tentar meter um azul Acho que esse fica legal, pessoal. O que é que vocês acham? Vamos continuar aqui na terceira cor. Então, ele tem preto, azul, branco. Não. Vamos deixar aqui um preto outra vez, pessoal. Então, para toques, vamos ver como é que ficaria. Ah, então, já sei o que. Se deixarmos o azul também fica muito estranho. Então... Vamos tipo... Só vamos mudar um pouco aqui. Aqui na secundária vou pôr vermelho. Uns retoques vermelho pessoal. Ah, vermelho. Isso, vermelho. E para energia azul. Azul para energia. Então, vamos escolher uma saidama agora. Então, aqui vamos começar com uma saidama. Vamos ver qual seria a minha saidama para usar aqui no Android. Então, eu vou usar aqui a vista, vista para Prime. Acho que é assim que se diz. Vamos ver o que é que vamos lá ver como é que ela fica. Supostamente ela seria assim, mas temos muitas outras opções. Vamos escolher esta parece bonita, pessoal. Ah, então vamos, já temos aqui a nossa opção de sairama. Agora vamos personalizar aqui ela em termos de cores. E está mais ou menos já. Então vamos aqui. Sabemos que a energia dele é azul, pessoal. Então vamos para o azul a energia. É secundária, acho que vamos deixar preta. Ok, é secundária, isto vai ficar preta aqui né, nos retoques não convém que opa já fiz o um engano ok aqui convém que seja azul vermelho quer dizer uh, eu aqui aqui convém que seja preto e aqui também convém que seja preto pessoal Ok pessoal, agora vamos para a parte eh, dos anexos. Aqui nos anexos nós temos escolher as armaduras dele. Vamos começar com o peitoral do uh, eh, Paladroid, o nosso peitoral aqui. Eu supostamente acho que eu vou escolher aqui o Prismão. Não. Vamos escrever outro peitoral. Possa combinar com ele. Por enquanto vai ser o Prisma pessoal. E aqui vamos também mudar a sua armadura ou algo eu também o prisma. Então, mais outro prisma. Então aqui com os pés dele, vamos ver consoante aqui temos a capa que peça isto então é algo aqui diferente, acho que é 15 algo que nós não possamos mostrar sempre vamos ficar com esse aqui, caneleiras. Ah, próximo, caneleiras. E agora vamos aqui tentar dar um jeitinho na cor. Então vamos copiar cores, copiar as cores principais. Ficar ver assim, mas aqui queremos uma cor diferente. Principal. Vamos por azul. Ok pessoal, principal está azul. Ah, secundário capa estava preta. Então quando vimos aqui deixa preta, retoques é convém metermos uma cor vermelha. Nesse caso já estava. Energia também pessoal, convém metermos em vermelho também. Como energia. Pronto, e aqui está sim uma das personalizações que podemos fazer com o Android Prime possivelmente. Vamos passar para a segunda personalização de Android Prime pessoal. Então temos aqui ele normal, como vocês podem ver. Vou começar aqui pela Saidama. Então deixa-me só mudar para aqui. Saidama, vamos escolher uma Saidama, vamos tentar ver. Uma que tenta ser diferente. Por enquanto esta parece ser possível ao Android com ela. Então, antes de, das cores dessa dama, vamos aqui aos anexos, pessoal. É sempre melhor escolhermos um bom anexo consoante o wireframe que estamos a utilizar neste momento. Então, vou escolher um anexo para o peitoral, um peitoral é diferente, para ver como é que fica. Então, vai ser este aqui. E da armadura vamos ter que mudar também, tá não convém ser o, o, o dele mesmo de especial para o Android. Vamos fazer experimento aqui do Ambunidania. Vamos continuar só com esta armadura mesmo. E depois os pés vai ser a mesma coisa. Então aqui também. Ok, agora vamos personalizar o FM pela cor principal. Primeira cor vamos tentar escolher uma cor que ele deixe mais bonito. Eu já não vou pela preta, então vamos escolher aqui teno. Vamos trazer esse colete aqui, de cor, essa paleta de cor, só para tentar personalizar o Android para pessoal. Então aqui podemos ter várias diversas cores, então vamos tentar uma aqui cor diferente. Um Android azul não seria conveniente. Vamos tentar um mais gold amarelo laranja. Acho que seria mais é. sim, Também não. Azul escuro pessoal, isso. Então, para a secundária pessoal, vamos tentar, vamos continuar com a mesma paleta tá de cor. Vamos cá ver. Ar, mar. Então, se temos um azul escuro, nós precisamos de uma cor diferente. Usar vermelho não vai ser conveniente agora, vamos tentar grande. Você fica mesmo essa Vamos para a terceira área aqui mesmo. Que vai continuar azul escuro. Ok, azul escuro e para É, melhor ficar branco, mas com retoque vamos meter azul. Que vai ficar com a energia. Não, a energia vai ficar branca pequenina que me deixa bem pessoal. Esta aqui é uma das personalizações que podemos deixar no Android. Então vamos aqui para os anexos, pelas cores do anexo, vamos deixar. Vamos tentar copiar para o principal para ver como é que fica. Fica muito igual ao frame, quer dizer, está igualzinho, a cor e a energia e tudo mais, mas vamos tentar mudar para dar um contraste muito diferente ao que temos no frame. Vai ficar bem mesmo diferente principal vai ficar branco, CR também convém ficar branco, para notar de diferente. Isso. E aqui para a energia convém ficar azul escuro. Ok, a energia fica azul escuro pessoal. E assim fica o nosso Android Prime uh, na segunda fase. Vamos aqui para então vamos fazer o de Next, também. Como então, vocês podem ver pessoal, aqui está a Dry Play, mas vamos alterar umas coisas aqui na saída. Uma cor mais forte. Então, e para a primária, convém que fica branco. Então vamos deixar a primária assim. E pessoal, aqui está o segundo wireframe Android Prime personalizado com uma cor diferente. Então vamos continuar o terceiro a Direct Plane. Então aqui vamos meter uma animação. Eu vou escolher essa é animação do Atlas que eu tenho aqui no que eu comprei. Então vamos começar pela cor. Acho que vamos tentar uma coisa aleatória Vamos tentar mudá-la. Ok pessoal, uma cor preta. Vamos tentar outra cor. Não, não, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo e tal. Tá, vamos continuar com essa aqui então. Vamos alterar algumas coisas aqui que possa ficar fixe. Vamos manter essa cor preta, essa cor branca. Vamos então um pouco de preto aqui. E aqui convém não ficar assim. É, convém ficar branco. Isso. E na energia convém ficar uma cor que notasse mais no capacete dele. Que nesse caso eu voto para vermelho já que vamos fazer aqui um adjoint bem personalizado e para secundária convém ficar branco também ou nesse caso azul não não tira pessoal vamos deixar vermelho por consoante a energia dele convém ficar vermelho como já temos assim um Android bem personalizado Vamos meter Saidama nele. Vamos ver qual é que seria uma boa Saidama aqui para terceiro a Dry Prime. Vamos fazer aqui uns testes. Não. Também não. Tá que tal? Tá. Vamos tentar com esta aqui. Vamos copiar a Nexus no mar, Aqui seria melhor. Só como vocês podem ver, se está bonito também. Concentra com o Dry Frame. Está legal. Vamos aqui para os anexos. Então, anexos. Eu vou manter aqui a ombreira dele normal. Mas vamos aqui escolher um peitoral para tentar deixar mais destruído. O peitoral seria mais conveniente. Que tal o laço da harmonia, pessoal? Isso mesmo, o laço da harmonia para o adjoelho. Então, ele fica com o laço da harmonia. E aqui para os pés dele nós vamos utilizar aqui é osso Então e aqui também vai continuar com osso Porque eu estou utilizando é osso pessoal. Consoante como eu não vou mudar a ombreiras dele, convém-me ter uma característica diferente, uma que consiga assemelhar-se a ele. Neste caso seria osso Então já temos aqui as cores personalizadas para a ombreira e peitoral. tem a cor do si ah, então e aqui está o nosso terceiro Adroid. Pessoal, vamos rever primeiro Adroid azul com as cores de energia e anexo sairão vermelho e preto para a principal. B que nós temos aqui azul escuro branco, azul claro e de energia branco que sairão brutal. está bonito só, não podem negar e aqui temos vermelho, azul, branco, pretos e um, um gesto de harmonia que quer dizer apoia a casa de como se diz câncer pessoal isso este, essa cena é meio para apoiar a casa de câncer pessoal este aqui foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado deixem o vosso like compartilhem e até o próximo vídeo falou